beste allemaal, ik vertraag tijdens de pauze. Dit omvat mijn activiteit op sociale media. Laten wij begin januari weer contact opnemen. Bedankt. Carai ciui, mi decidis marapidigi dum la pauso. Tio inclusivas mian agadon per la sociae retoi. La Zamenhofai meditoi estas excepto. Ni recontactigiu ec de la Venonta Januaro, Duncan. Carissime e carissimi, ho deciso di rallentare durante questa pausa natalizia anche dai social media, quindi ci rivediamo all'inizio di gennaio dell'anno prossimo. Grazie. Dear all, I decided to slow down during this break, and this includes my activities in the social media. Therefore, let's get in touch again in the early days of next January. Thank you.